间。它的户型 A 呢是一千七百零五尺，三房二点五卫，然后呢它是双车库，价钱呢是五十九万五千起，现在跟我一起 那这个房子呢是属于户型精巧而实用的，每个户呃每房间都非常的方正，院子呢也是足够大了，足够家庭使用了。那这一边呢，整个小区一共有九十五栋房屋，它的地理位置呢是离齐磨岗的九九大华非常近，离各式各样的餐饮呐、超市啊、公园呐都很近，所以交通呢是很方便的。这边的高中高中呢是齐磨岗高中，那评分呢是八分，所以说学区也是不错的。那让我们一起去二楼看一下。 在放那个《机器人总动员》，哈，我觉得特别有趣，就看了一会儿。 其实，在这样一个温馨的环境下看电视也挺舒服的。这个电视其实特别特别逗，好像就是说，在很多很多很多年以后，那地球上呢已经污染到一个不成样的样子了，所以已经不能居住人了。所有人都被送到外太空，然后坐在宇宙飞船里面去住。然后因为外太空地质地地方小呢，所以大家都坐在一个椅子上，然后按着轨迹去走。那他们都变得非常非常胖。然后就是说，地球上就剩了一个小机器人，然后被一个先进的机器人追到外太空去。反正就是挺好玩的。 好像是跑题了，我们说房子吧，还是，呃，这个位置呢，这个小区呢，它是在呃奇诺一个奇诺冈一个地势比较高的地方，所以说呢，在小区如果选到一个位置很好的，还是可以看到奇诺冈整个城市的风景的。其实我们从这边就可以看到一点点那个奇诺冈整个城市的风景啊。那么奇诺冈这个城市呢，它有很多的呃山景。房。 之前也有拍过，然后呢，还有一些呃，它的那个呃景色，它是对着那种常青的山的，不是那种光秃秃的山，是那种常青的山。比如说有一些小区，我们之前都有拍过。所以在这边呢，不只是学区好，呃，生活方便，其实景色来说也是非常好的。并且呢，它离洛杉矶市中心大概就是三十迈的样子，其实说不是特别近，但是也不远。不过生活来说还是很舒服的。那这边地税呢是1.25，城建税非常非常低，只有699块钱每。 然后它的物业费呢是二百四十五块钱。记得设施呢有这些，看屏幕，看屏幕，不知道的时候就看屏幕好，我们现在去看下一栋，走。 是一千五百八十九室三房二点五卫，然后现在呢，目前暂时已经卖光了。但是我们先去看一下它的呃里面的设置，可以看到这边都有呃密码进入的设置。 房间的设置哈，格局没什么问题，但是它这个电视的摆放有一点问题。像我现在坐在这边想看电视，那因为我后面是窗户，白天的话我就看不到，我必须把窗帘拉上。可是白天拉窗帘，整个屋子就很很暗，所以是我的话，我比较喜欢刚才那一这一间。 户型 B 一千八百三十尺，这边最大的户型还是三房的设计，双层的设计，好了。 记得一般去厨房的 countertop 可以拿到该户型的一些具体信息。那这样一张纸纸上呢，一般会说这一种户型它的 included feature 就是说它所包含的一些升级，还有呢你的一些升级选项等等。所以说要记得拿这一张纸回家慢慢研究哦。 小区的设施呢？我们现在在样板房的正对面是小区的 clubhouse，也就是呃会所哈。那 clubhouse 旁边呢有泳池，在我身后呢那边是高尔夫球场，然后那边呢是篮球场，再往上去呢还有一个网球场。 One marked in the cream color. These are available. Uh -huh. Some of them are actually standing inventory. Uh -huh. And the ones in the blue, uh -huh. homeowners have moved in already. Okay. The red are in escrow and the olive color are our future releases.